cer tekan ya. Wis semoga yang disiapkan oleh panitia nyandak kabeh insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Turi putih Turi putih Ditandur Ditandur Neng kebon aku ana cleret tiba nyemplung ana cleret tiba nyemplung baira kembangi apa sallu ala nabi muhammad tore pote tore pote pitandoi Oh. Wane Jawa Wane Jawa Wane Jawa Ika ketan Yen ngaji ojo Pada sembrono Yen sembrono Kancane setan Siksa kukur iku Banget lari Turu ijena ora ono Kancane Sambat-sambat Hingkang isan om oh, hewean Mergokono Gondoni moloi Gondoni moloi

ku tatap wajahmu kan pasti